mbote bandeko balandi ya les avertis nkolo apambola bino mpona ntan nyonso tokopasse ensemble na bino lelo toye lisusu rapidement avec un sujet um, message oyo elekaki nalobaki na ebandeli ke nakosala yango mpe na lingala na français mais après Naye ko constater que nasalaki yango mingi na français que na lingala. Ba oyo ba comprenaki yango te na ndenge ya français, so bomoni que tosala na ndenge ya lingala, bosala biso signe, bokomela biso comme d'habitude. Merci na ba oyo nyonso tout ba reagisaki. Ah, et j'ai vu beaucoup de messages sur ça et pourtant ezalaki thème moko oyo ezalaki prévu réellement tosala yango mingi na lingala, mais namoni vraiment que bandeko mpe mingi oyo balandi biso na français, ils ont Aurel m'a compris euh, ils ont même fait de feedback au oh, batinga na ndenge ba email nzambe azwa lokumu que Dieu soit loué pour ça le travail que nous sommes en train de faire eza musala evanda na kati ya bandako te na ba tiroir te mais eza musala tosala yango mpo ekomela bino or so ekomeli bino fait ça ba effet yango la, la, la parole nous dit, nous dit que la parole de Dieu ne, ne, ne vient pas dans donc euh, comment dire ne, ne peut jamais venir dans Oyo nionso akolanda biso bisika azali azala reellement beni nkolo topamboli yo pona nionso oyo oza kosala pona biso papa toyebi eloko moko te tokoki pe eloko moko te toali basumuki toali batu pamba seigneur mais yo osali que tozala vraiment canal par lequel yo koteya bana na yo seigneur tika ete maloba oyo nakoloba ewuta epa na nga te mais yo moko oteya bana na yo na kombo na yo yeshua nde tosengi boye amen bomoni titre tolobi deux maitre Deux mètres na lingala to benga ngo nini? Bakonzi mibale ou soit batambwisi mibale ou soit balakisi mibale, c'est-à-dire deux mètres. Je pense que eza clair. Pourquoi nalobi tosola sur deux mètres? Ah, boyebi De fois tant tosalaka ba message oyo um, bato misusu ba comprendre biso na mwa retard toujours nalobi te ke eza difficile to facile mais eza plus uh, um, manière oyo topresentaka makambo oyo toyaka nango epa na bino soki mutu oyo azali uh, je veux dire uh, connecte na biso te ezalaka mwa difficile makambo mosusu ya comprendre nazo na je sais de quoi je parle puisque souvent ezalaka mpe omoni oteyi likambo moko boye eza nango vraiment facile simple mais omona uh, mutu moko to mibale bacomprendre yango te mais ntango koyebisa eke landa yango lisusu bien mona comprendre après c'est pourquoi je rends grâce à dieu je rends gloire à dieu puisque Um, Bible yango moko tomonaka eza munene eh, mais eza vraiment munene te par rapport ya temps eh, puisque il y a de de ces livres oyo eza na ba page mingi koleka do koleka Bible eh, totanga yango pe tosilisi yango eh, mais Bible bien que eza eza na 66 livres je veux dire mais okomona que Depuis to tobanda kosambela ti lelo, il y a meme de pages soki otangi yango susu otangi yango mona comprendre yango susu autrement par rapport ya disposition ya esprit to disposition na yo par rapport ntango ozotanga Bible ou bien otanga parole wana. Yango nasengaka na biso, nazomona ndeko na ngai mona Canada na mama na mama na ye donc euh, sa mère, bango baloba na ngai ke avant balanda mateya basambelaka. Donc moi je pense que c'est aussi bien pour na eh, pour na kozala vraiment connecté na Saint Esprit puisque même tant on a banda prier dans la banda message na na liko prier ce n'est pas au fait au fait un geste d'hasard ou bien et ça puisque ton message na bongo c'est pas ça mais c'est plus euh, ezali po yo zolanda ngai okota na kati ya prière na début hein, ya ya nini ya message enfin que na suka o comprendre ngo ce qui est bien eza nini Nionso tozo sala yango tozo luka yango pona nini tozo sala yango vraiment pona nini po yo ozo landa biso obikisama et tango oko bikisama lobiko oyo yo oko zua salut oyo yo oko zua nde ngai nako zala recompense po yo obikisami par rapport ya canal na ngai to na message nazali ko teya yo yango nazali ko senga yo ndeko mobali ndeko muasi makambo nionso to teyaka soki ozo comprendre malamu te tunaka biso eza lokola bana misusu na classe non Professeur aza ko te aza ko ko ko kolakisa to ko eh, ko kopesa cours omona a comprendre na ye te mais au lieu atuna akotuna te mais soki professeur akei omona aotuna moninga na ye professeur alobi nini mais pourtant explication ya professeur ezalaka vraiment explication nette et claire ekosala que Soki oza koyoka yango malamu nde mwana okobakisa connaissance oyo tobengi mayele na kati ya bomoi na yo. Donc bref, tango nazali koteya awa, soki omoni que question moko ezali ou bien likambo moko nalobi yango peut etre mbangu, vous savez de fois nazali koteya je n'ai pas euh, comment dirais-je un texte devant, devant moi nazali kotanga c'est pas que non avant na banda nalobaka que non point 1 point 2 point 3 ezalaka bongo te ezalaka que non page na nde bobundi boye page donc donc euh, eza vide boye na komi deux mètres et deux mètres et puis na tie verset biblique moko mais siko après nzambe siko nda tambu isanga na yo puisque même lorsque je suis en train de parler il y a des choses que eko bima par rapport ya oyo zolanda ngai par rapport au ndenge nzambe alingi to sola lelo voilà deux mètres ezali message moko oyo na lingi ndeko landanga malamu na bokebi tokotanga na bo passage biblique oyo yeshua alobaki nul ezali soki otangi yango mbangu mbangu okanisaki eza kaka normal ndenge eh, totangi tocomprend non eza vraiment awa eza na ba dimension ebele dimension mosusu na kati ya passage oyo ezali ke yeshua aza koyebisa yo ozolanda ngai ke tu ne peux pas servir d'autres dieux Puisque Nzambe na biso aza Nzambe moko, okoki ko servir ba Nzambe misusu te, oko servir kaka Nzambe moko. Euh, avant que na continuer ko expliquer, na ko tanga passage moko awa, toza na, euh, toza na Matthieu chapitre 4 verset 10. La Bible dit ceci, Yeshua lui dit, Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Awa ezali tangu Satana aosala ba ba essaye na ye po aluka moyen ya ko kweyisa nkolo ndenge andaki ko meka et a exagerer tellement akomaki na niveau ya koloba que non nako pesa yo bomengo nionso ya mokili soki ofukameli ngai, soki okumisi ngai, soki osaleli ngai, soki o adorer ngai. Yeshua ayebisi ye que ekomama que okokumisa kaka Nzambe, Nzambe donc nkolo na yo pe Nzambe, Et puis oko servir kaka ye moko. Oko servir Nzambe mosusu te, oko kumisa Nzambe mosusu te, oko netola Nzambe mosusu te. Maintenant, to ya nango na kati, na kati siko na yo ozo landa ngai. De fois lorsque nazo beta sete nazo naza koloba ke ba message to te ya biso ezali te pona ko remplir YouTube. Et plus puisque nous voulons à ce, à ce que bino bozolanda de quitter d'un pas à un autre pas, c'est-à-dire avancer. Si vous n'avancez pas dans la foi, si vous n'avancez pas dans la connaissance, si vous n'avancez pas dans la grâce, si vous n'avancez pas dans l'esprit, Bokomona lola te. Bokomona lola te. Yango nga siko na kamwaka au lieu ya koteya batu ou bien en lieu ya koteya batu mingi basalaka ba polemique en lieu ya koteya batu mingi bali ko prefere ko repondre na ba insense o en lieu ya koteya batu mingi bali ko ko ko ko se ko ko ko ba dirais-je ko euh, ko se venger En lieu ya koteya batu, mingi bali kosala ba messages ciblees pona ko mettre mal à l'aise ba ba ba ennemis na bino. Ba messages oyo nao teya biso ezali po to comprendre que salut na biso ezo dependre na makambo oyo tozo loba. Ndeko deux mètres. Maitre azali guide. Maitre azali molakisi. Maitre azali mokambi. Celui qui dirige ta vie, celui qui te montre le chemin, celui qui fait que ozala mutu. Maintenant imagine Souviens toi que olobi oza mwana Nzambe mais yo omonaka que po ozala malamu na vie na yo faut ozala na mbongo ebele en voulant maintenant gagner mbongo ebele otie mbongo na place moko tel que Motema na yo ndenge bible elobi que là où il y a là où il y a ton trésor c'est là où sera ton cœur ça dit motema na nyonso ekomi na kati ya mbongo na yo directement okoma kokambama na molimo ya maman le démon ya maman bato mingi na kati ya mokili awa basalaka nini na kati ya musique par exemple soki oza musicien séculaire osala musique oyo tobengaka musique ya mokili eza mpe ya mokili cestadire musique ozokumisa bikelamu na bato oleki kumisa nzambe e ça arrive ke ozala na tala monene utala tala mingi na kati ya musique osala mais tellement que Oza na maitre te, oza na maitre kaka petre moko, c'est à dire a part que ozala ekelamu ya Nzambe, omipesa na makambo mosusu te. Et lorsque okozwa ba contacts to ba connections na batu, ils viendront avec des idées telles que avant de faire ceci, il faut faire d'abord ça. Avant d'atteindre ce niveau faut d'abord passer par ici. Il y a une fille anglaise qui disait que akola na kati ya famille chrétienne soit disant abandaki koyemba na kati ya ba chorale et puis, et puis un jour à se décider à transformer musique oyo azo kosala ya musique ata kosala ya nini ya ya mokili asala yango siko plutôt musique ata kosala ya gospel asala yango siko musique ya mokili carrément koyemba bolingo koyemba mbongo koyemba sex koyemba makambo oyo nyonso ya mabete oyo to oyo boyebi na kati ya musique wana alors akoma pe kosala yango pe bongo mais à sa grande surprise elle n'a pas eu le succès qu'elle attendait À sa grande surprise, akomaki na niveau te ndenge andaki kozela. Alors ba pesier ba conseil entre autres ba, ba manager, ba producteur, ba bino oza koyemba bien mais ezanga eloko moko. E, eloko nini? Il faut opesa molimo na yo na diable. Et malheureusement cette fille a dit que oui, elle a vendu son ame au diable voyez vous wana eza na kati ya musique eza na kati ya sport eza na kati ya politique eza na kati ya science eza na kati ya medecine eza na kati ya makambo nyonso ya mokili oyo bomonaka mpo motu akoma na niveau Ya numero un il faut aleka quelque part okamwisa nga oloba ke non mais ndenge nini na, na, na tango ya kala euh, joseph boye na boye mais joseph akomaki pharaon te joseph, joseph, joseph akomaki pharaon te azalaki na kotravaille na kati n'est-ce pas ya cour makomaki roi te okoyebisa nga ke omoni david akomaki roi oui akomaki roi me na kati ya mboka bapaya te okoyebisa nga ke ono daniel akomaki euh, akomaki gouverneur me akomaki te akomaki roi ya nini ya babylone te elikoba nini mpo oatteindre niveau moko boye na vie sur 100 ya bato oyo batenia numero 1 99,9 ba kota ba nzela ya mabe eza sujet oko discuter na ngo peut etre soki otuna ba question otuni na ko expliciter pourquoi nazo loba boye du fait que mutu akoma president du fait que mutu akoma numéro 1 na monde bakomi kolobela yo ezalaka toujours avec impact pas impact mais avec pacte c'est-à-dire osigne pacte na moto oyo ayebisaki yeshua fukamelaka na kopesa oyo nyonso ya mokili oyo okomona pasteur moko ateyaka na ye normal me akomi koluka pouvoir akomi koluka puissance akei epai ya pasteur mosusu atuni ye yo osalaka nini mpo okoma na niveau ndenge okoma na niveau bosala nini bapesi ye conseil oyo ndenge eza boye Somba parfum boye na kati ya Israël ezali na kati ya ba Inde ezali soki osombi yango okomona ekosala boye c'est-à-dire baza kopesa yo ba nzambe misusu le du fait que ozwi parfum wana ata osambela nzambe tout ce que tu vas commencer à faire okotya elikia na parfum na yo wana c'est pourquoi même lorsque nous parlons de l'huile d'onction On a on, on, on va en parler sujet au terme ya, ya Will tokolobela yango prochainement. Soki mutu akomi ke avant asambela il faut apakola mutu Will. Avant alala il faut atia Will na mbetu. Okomisi huile nzambe na yo pourquoi puisque foi na yo ekoma na kati ya huile wana. Alors Yeshua alobi que c'est impossible au servir deux maîtres. Okolinga moko okoyina mususu. Oko privilégier kaka moko oko oko oko oko luka otia mususu na sima puisque même ye moko Nzambe tango asalaka choix apesaka direction alobi que non donc j'ai aimé Jacob, j'ai haï n'est-ce pas donc Esau. elingi koloba awa que si tu veux avancer avec Dieu dans tout ce que tu fais si tu veux avancer na kati ya bomoi na yo ebongi opona nzela moko opona maître moko et ce maître Yeshua soko poni ye ye ayebi ba pas na yo avant que otia même premier pas ye ayebi La, donc, mu, donc, mulayi to profondeur ya foi na yo. Ye ayebi ka, ka, quantite ya amour na yo. Ye ayebi mikolo no na mokili awa. Il va te conduire selon son dessein. Il va se conduire selon ndenge alingi. Pourquoi? Puisque il ne voudra pas que obebisa to obunga nzela. Puisque epa Nzambe ce qui importe, ce qui compte, et ali bomengo bokili awa te. Epa Nzambe ce qui compte ali que ye alingi azala Nzambe na yo, yo ozala mwana na ye, ozala ekelamu na ye, otikala kaka na ye, olinga kaka ye. N'aime pas ton frère plus que Dieu. N'aime pas ta femme plus que Dieu. N'aime pas ton mari plus que Dieu. N'aime pas tes enfants plus que Dieu. Ba na yo bazui problème comme yo nzambe pourquoi otiki ngai? Mobali na yo akimi yo ndako yo nzambe pourquoi abandonne ngai? Mwasi na yo a tromper yo nzambe pourquoi otiki ngai boye? Balongola na musala nzambe pourquoi olingi ngai te? et pourtant, a tout ce, qui se passe dans le Nzambe a pourquoi il se passe à Puisque puisqu'il a un plan pour toi. Lorsque tu as la haine, par exemple, un maître aussi, la haine que tu peux avoir dans ton cœur et que, comme il soit aveugle devant, makambo ezali rationnel makambo ezali komwana noir sur blanc bamboka congo par exemple pourquoi ça n'évolue pas pourquoi ça ne marche pas puisqu'il y a de la haine tellement que bato bakomisa haine ekoma lokola normal ekoma lokola mode de vie et mingi se disent même chrétiens plus de 90 bachrétien na kati ya mboka wana Mais les choses ne marchent pas puisque les gens ont de la haine vis-à-vis ya semblable na bango yango na nalobaka bino botyaka awa oh non biso tolingi to, mboka na biso il faut pas aimer ton pays il faut aimer ton prochain Yeshua n'a pas dit aime ton, aime ton pays il a dit aime ton prochain comme toi-même c'est ainsi que soki olingi moninga na yo okobanir makambo ya batribalisme okobanir makambo ya baracisme Haine aza maitre na ye. Oyinaka mutu na niveau moko tellement que non otieli ye poison po akufa o eliminer ye kaka. Oyinaka mutu na niveau moko tellement que okomi kobondela Nzambe aboma ye. Tu commences à commander, c'est-à-dire tu commences à à vouloir Pousser Nzambe asala volonte na yo par ta haine. Yango batu mingi bako sutuka mukolo vraiment ya enlèvement. Bako sutuka, bako tikala. Tu te dis chrétien, mais lorsque tu t'en prends une personne, okomisi ye lokola ennemi juré. Ennemi juré. Bosa makambu lokola Bato bazangi mitu, bazangi mitema. Bato bazangi mitu, bazangi mitema. Lorsque tu as Dieu, lorsque tu as Yeshua dans ta vie comme le seul maître, ye akotambwisa yo. Okozala materialiste te, okozala avare te, okozala, euh, na, okozala haineux te, okozala impoli te okozala impudique te okozala adultère te okozala menteur te c'est-à-dire soki chaque fois ntango omoni eloko mosusu eye na kati ya bomoi no ebakisami ezala mbongo ezala mwasi ezala mobali ezwi place moko boye ekomi ke soki olala ozokoka soki kolala te mpo fo omona motu wana keba keba keba et tu me diras que oui c'est l'amour oui c'est l'amour mais de ce que je suis en train de, de dire c'est ali niveau oyo ozotia motu wana na Nzambe. Nzambe aza na besoin to tolinga bobele ye. Tolinga bobele ye. Tolinga bobele ye. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Le péché, je sais que est commis maître et na yo. qu'on lifuti, se salaire. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la justice L'obéissance de Dieu, c'est la justice. le salaire du péché, c'est la mort, mais le salaire donc, de l'obéissance, c'est la justice, c'est le salut, c'est la vie. chaque fois on vous dit, oh non, n'aimez point le monde, les choses qui sont dans, le monde. Mais Vous prenez ça lokola ba masapo, lokola ba, ba, ba slogan. Et pourtant, c'est eza concept yango yango wana. Il faudrait pas que to beta to za ko ba chakou ba perroquet. Et bon yo comprendre que de fois Pas de foi souvent il faut o yo moko omituna ba question otali liboso ya miroir na yo ozo mituna ba question kashisha ce que tu fais ça ça ça ça ça eza ndenge nini est ce que eza kozwa ampleur na vie na yo tellement que okosu kotika yango te est ce que eza na likambo moko bolingaka mingi koleka Nzambe Est ce que eza likambo moko boye oyo okobaka songo osala yango Nzambe ayebisi yo oyoki oboyi koyoka mongongo ya Nzambe? Bato bamelaka ba drogue, bato bamelaka masanga, bato bazalaka euh, ba libido, mobulu ya basi tout ça. Yo toi toi tu penses que baza baza conscient te, bali conscient mais sauf que masanga, drogue, basi, mbongo ekomisi bango Ba esclaves puisque bali ko obeir voix ya mbongo, bali ko obeir voix ya basi, bali ko obeir voix ya mibali, bali ko obeir voix ya diable. Le diable se transforme makambo ebele ndenge pe Nzambe se transforme na makambo na makambo ebele. Dieu est patient, Dieu, Dieu est amour. Le diable est impatient, le diable n'a pas l'amour, donc le contraire amour, elle est la haine. Dieu est bon le diable est mauvais donc ndenge diable achangeaka ba, ba euh, achangeaka ba, ba, ba casquette na ye nzambe mpe azalaka bongo nzambe sikoyo nzambe achangeaka te mais il, il est le même hier aujourd'hui et éternellement mais le diable maintenant il attend euh, comment dirais-je mpo na koyeba ndenge akobungisa yo azoluka eloko nini akosala mpo abungisa yo Et c'est ainsi que lorsque okotika na maître kaka moko Yeshua, le diable n'aura plus la puissance ni le pouvoir sur ta vie. Moi je pense que bato mingi bako donc bamataka na esprit te puisque baza koboya ko se poser des questions moi je connais des gens ozo pese conseil bo alingi koyoka meme conseil te c'est pas que azo boya yo mais na kati na ye aza na blocade moko eza na kati na ye blocage eza na kati na eza koboya eloko ya malamu ekota il y a même une fille comme ça nazo teya ye sur euh, euh, makambo nzambe une fille blanche nazo teya ye sur nazo tuna eske oyebi yesu akomi na kanda ondire rage akomi koluka neti ke na tike calme ezo pese kanda azo koka ça dit ko ko supporter ngai te au fait a ko supporter ngai te comme ezali na bureau oko forcer mutu te quand même Yeshua alobi que malade mutu aluka médecin biso tozali kosala ce que nous pouvons faire mais le, le Seigneur lui seul lui-même asalaka nde le reste vraiment nalingaki ke maloba oyo ezwa place na mitema na bino De fois, lorsque nous prêchons 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, ils par rapport à ce que nous voulons dire, mais le, le motif ou bien le but a message, oh, ils allaient que yo, on se débarrasser na na nzambe mususu wana, na maître mususu wana. Ah, omona mususu azala koloba que non, ye azali chrétien, mais chaque fois kendaka na bandundu kozwa singa na pesi bandundu ekozala pe euh, bas Zaïre ekozala pe se pas Kasaï ekozala pe Kivu tout ça akezwa singa moko bwa na luketu au moins je prie mais eza kaka tradition kaka eza kaka coutume mais non eza nzambe mususu je connais un africain je pense autaki uh, mboka nini Burkina Faso na kati ya village na ye batongo donc ba donc avant aya poto baloni nzete au fur et à mesure nzete wana il faut chaque fois chaque mois il faut eliaka ezokola ye koto azoba kino makambo etambola bien soki makambo etambola bien te atuni kuna nde nini oyo oh, nzete ezokauka fo atinda mbongo nzete eliaka à l'époque nayebisi nayebi ke ça c'est de la sorcellerie ezobebisa oza mal à l'aise epuis moto yango mpe azalaki ne mpe à l'aise te azalaki mpe na vie mpe ya normale mpe te aza toujours agité chaque fois on dirait mutu azo banga et pourtant soki oyebi que oza na, na maître moko ozo batela bomoi na yo même soki olali tu n'as pas peur puisque tu sais que ton rédempteur est vivant le diable au fait le tango tango atindaka ba attaque na ye par rapport ya makambo na kati ya bomoi na biso Ye ayebaka te kozua nani, azo meka meka, c'est pourquoi la bible dit que le diable c'est lui le tenteur, c'est lui qui tente au fait. Ye mutu amekaka biso. Azo meka atala soki soki akozua yo. Soki soki akuti yo na makambo na ye na kati na yo. Ma okota mbala moko, c'est comme si ozui vis moko na boulon soki ekoti ensemble mpo na ko, ko, ko, ko nini kokanga yango soki eza numero oyo ezalaki approprié mpo na nini mpo na vis wana ça va ekozala donc euh, un bon couple donc okanga libende donc malamu ou bien oza na tournevis eza na, na forme ya étoile okofungola vis ya forme étoile ekofungola mbala moko pourquoi puisque c'est de fait de là Ezali mpo na yango le, le diable mema soki aye na kati ya bomoi na yo akuti o, akuti makambo na ye na kati na yo akuti haine na kati na yo akuti jalousie na kati na yo akuti impudicité na kati na yo akuti uh, uh, mensonge na kati na yo akokota facilement puisque et c'est comme on dirait ezalaki ke bapesi mutu n'est-ce pas vaccin préprogrammé mpo maladi soki eye comprendre ke oyo eza nzoto na ngai déjà alors faites attention Vous qui pensez que nzambe aza mwana musala na bino botindaka ye nzambe boma mutu wana non non non Dieu ne tue pas batu po yo mutu otinda ye nzambe apesaka biso nionso chance ya koyeba ye et nzambe ye moko ayebi suka ya mutu na mutu et ko vivre ya mutu na, na mokili ya mulayi elingi kobate que non mutu wana aza mutu malamu to mutu mabe c'est Dieu au fait qui euh, euh, euh, comment dirais-je qui détermine mikolo mokili moto na kati ya mokili yo soso oza mwana nzambe de vrai so moto asali yo mabe yo sala ye malamu so soki moto asali yo mabe bondela mpo na yebisa ye ke nzambe moto ayebi mambo asala te senga mawa nzambe likolo na ye kosuete mabe epa motu te mpo motu moko afingaki yo ça c'est pas de dieu soki oza motu ya bongo Tika makambu wana soki boyebi mutu oyo asalaka bongo ce qui n'a pas soit encore compris ou il n'est pas encore ne de nouveau pourquoi lorsque okomi mwana na nzambe nzambe akokotisa makambu na ye na kati ya bomoi na yo et tu sera vraiment une nouvelle creature comme la bible la bible nous dit que les choses anciennes ekoleka toute chose ekomi nouvelle alors nzambe moko un maitre au lieu de deux koluka deux mètres te trois te quatre te nzambe aza kaka moko oh non ngai na nasalaka sport mais mpo nake ebunda fo nakuta na mama wana non non non nzambe aza capable ya kopesa yo endurance ya sport ozosala que peu importe sport osala soki eza na kati ya volonté ya nzambe nzambe akopesa yo makasi ya ko arriver n'est-ce pas na résultat sans pour autant opasser par ba fétiche sans pour autant passer par ba talisman Ndenge moko pe soki ozo tanga classe na yo, soki oza mayele na classe, oza na besoin te que okende kozua kisi moko boye ya mayele ezalaka te. C'est pas les gens qui sont intelligents oyo baza ko ko se ko se donner à 100 pour 100 nde Nzambe akosala pe na kati na bango puisque l'intelligence c'est Dieu qui au fait renouvelle, qui la renouvelle au fait na kati ya bomoi na biso. Nzambe alingi ozala kaka na ye, Nzambe aza tellement jaloux, alingi te que okabola donc donc akabola gloire na ye na mutu, alingi te que yo O comparer na biloko, osala mbongo ekomi Nzambe liboso na yo, wana ezala malamu mingi te. Conseil nako pesa yo lelo ezali yango wana ndeko, kangama kaka na Nzambe, Yesu Masiya oyo akufelaki yo. Soki oza na ba questions par rapport ya makambo nionso nawuti koloba awa, comme d'habitude bokomela biso, Nzambe akoyeba nde nini tokosala pona to repondre na bino. Que Dieu vous benisse abondamment. Shalom.